تنكة البنزين صارت 560 ألف وحضرته النايمين إيه، بس ما فيك ما مسكر 600 صارت صارت 600 وما معي خبر وصلنا لدرجة إنه بدهم إيانا نسرق نحن ما بنسرق نحن بنفوت على بيوتكم ولا بنسرق معكم من امبارح خبر الطرات حتسكر البيروت تسعيرها الرسمية 8000 وتنكة البنزين 600 600000 من وين بعيش أنا؟ عندك نمر مزورة عندك نمر النمر البيض عم تشتغل الموتوسيكلات صارت عم تشتغل على ابلكيشن نحن ما بقى فينا نكفي سياراتنا بدها مصروف بدها صيانه كيف بنكفي نحن ونحن اللي شاريين النمر لحقها 30000 دولار هلا النمره اللي شارينا ب 30000 دولار راحت 8000 دولار عشان ما حدا يقول حيموت حيموت حدا بالسياره ورا يلا بدنا نطلع الراكب 40000 ما عم يطلع معنا ب 30000 وبيطلع وبيشحد شحاده بيقول لك طلعني ب 20 بس بيقولوا لنا بكره وبكره بيجي بس صمت ليس بكره حنعمل لكم تنكي ب 100000 شو عمل؟ انا والله يا حوا ايوس إصبع مثل ما هو ما صوتت لحدا لانه ولا حدا بيشرفني ما حدا بحس بوجعي كلام يا ويله من الله يا ويلك من الله يا ميشيل عون يا مآتي يجي يركبوا لنا عدادات على السيارات ينظموها يظبطوا لنا تسعيرتنا بس عداد بيحمينا من التزوير وبيحمينا من الموتويات وهالابلكيشن اللي عم تخرقنا انه ما حدا عم بيقدر يسكرها مع العلم بتتسكر مثلها مثل اي تطبيق هو بيوقفوا بيحموا الشعب اللي جوا بيحموا واحد كلب اجل ما خصوش بشيء نحن عم ننتهي سلافنا الليل نهار عندك ولدين سفر التاكسي يعني ذبحوك